saya sedia kepada kita satu tajuk. Siapakah tidak boleh masuk syurga? Ada semuanya dua belah deh. Tapi masa 20 minit ini memang tak cukup untuk kita baca semua. Saya harap kita baca sendirilah. Ketah dua keping saya sedia kepada kita. Siapakah tidak boleh masuk syurga? Cuba kita tengok isi dia. Selepas Bismillah dan Alhamdulillah. Saya tulisnya syurga ialah kebun yang ada pelbagai pokok tanaman dan kesenenge sebagai balas baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh kerana gapo tu Tuhan balas kerana berbakti kepada perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di dunia semasa di dunia ia ia maknanya syurga ia adalah tempat kediaman yang kekal abadi di akhirat ini adalah makna syurga bukan semua manusia dapat masuk syurga tapi kita harap mudah-mudahan kita akan duduk di dalam syurga bahkan kebanyakan mereka adalah penghuni neraka wal'iyazubillah kerana apa tu? kerana melaku maksiat dosa dan kufur serta mengerja amalan jahat tanpa menyesal dan taubat itulah orang yang nak jadi ahli ni neraka dengan secara umumnya maka berikut ini adalah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda menyebut la yadkhulul jannah saya pun ambil hadis ni semua hak pasal boleh muat masuk di dalam dua keping kertas ni iaitunya hadis yang mula dengan la yadkhulul jannah arti apa tidak akan masuk syurga siapakah mereka itu tidak akan tidak akan masuk syurga siapakah mereka semoga kita diselamatkan dari azab neraka insyaallah hadis yang pertama an Jubairi bin Mutaim. رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع حديث البخاري 5984 Maksudnya ambil maksud dia selalu dah tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturrahim. Orang yang putus waris. Balah tak tegar, patut niat dia tu tak setegar sampai bila-bila. Ha, tu orang jenis pasal itu jangan harap kata nak masuk syurga tu. Yang kedua, An Hudzaifah radhiyallahu anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات Hadis Al-Bukhari 1056 Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang suka mencaci. Suka mencaci ni maknanya suka duk kata kok orang, laknat orang, maki kok orang, kata huduh kok orang. Ah tu qatat. Sebab kita pun mulut kita jangan rapuh sangat kata kok orang. ada kira orang mano duduk mano kita pasai mano tino kau jatuh Jangan duk kata kok orang. Nah. Masya-Allah. Ya pasal orang mulut huduh ni duk tak kereta. Ya bawa kereta molek-molek. Kalau dia orang potong dia, dia maki kok dia. Ha tu. Ya mulut dia ya gi dulu ah. Brok. Ha tu gitu. Apa Apatah lagi orang yang duduk hari-hari duk kata kok orang. Masya-Allah. Nah. Yang ketiga, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه Hadis sahih Muslim nombor 172. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Mana kan eh? Tidak masuk syurga kita orang yang duduk pasal jiran-jiran ni, rumah berepek, depan belakang tepi kiri kanan tu jiran kita tak berasa selamat dengan kita dok pergi buat benar-benar hak tak molek kepada dia dok ita bini dia dok curi barang dia dok khianat go tu khianat go ni kadang-kadang benar tak ada dok besar apa ni macam soro ha tu jalan belakang tu kita umur kita ni gagal kecek rah umur kita pasal terotak gerah kalau pasal mengajar pasal ceramah pun pasal gerah tak mana koho kita orang tepi rumah nak tidur pun tak boleh kadang-kadang dia nak rayak ke kita dia takut berasa hati ha tu lama-lama dia ada masa buat tak malah kecek eh? boleh jadi dia rayak dah ke kita sekali ha tu tu pasal-pasal jira-jira kalau duduk pas goliknya orang dia balah dengan jira goliknya dia tak balah dengan orang luar 10 hotel rumah tak kena balah ha, ha soro dia balah dengan orang tepi rumah tu jari orang ni nak baik molek siapa kau jire tu boleh makan nasi rumah dia dia boleh gi ke rumah jire kecek bobe bobe bobe supang adik beradik sebab tu Nabi ayat katanya Jibra'i eh, pesan kepada aku Seolah-olah so, katanya jiran tu boleh terima saka kalau dia kita mati. Ha tu. Seolah-olah so, kata. Walaupun makan saka ni waris-waris kita ya. Anak kita, pak, mak, adik-beradik. Hak tu orang boleh makan saka sungguh. Ha. Tapi jiran ni Nabi ayat katanya kena buat baik kepada dia. Dia pun kena buat baik kepada kita. Seolah-olah so, katanya kalau dia siapa-siapa mati orang yang ada lagi boleh terima saka. Ha tu nak ayat tanya kena kena baik dengan jiran. Yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qal inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nombor 265. Maksudnya, ambil maksud dia selalu. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat sombong, takabur dalam hatinya walau sebesar biji sawi. Tengok. Yang ini ada walaupun sikit sifat sombong, takabur, berasa kata kita cerdik, kita lebih, kita besar, kita pandai, kita gotu, kita gani. Sahabat Nabi pun apabila dengar macam ni, dia tanya, tanya tu dengan sebab apa? Sebab gambar dari otak sahabat ni, beg tu. Dia tanya lagi mana? Berkata seorang lelaki dari para sahabat. Sesungguhnya seseorang cinta supaya pakaiannya elok dan kasutnya cantik. Ha, terjadi sahabat Nabi dia pergi gambar katanya takabur takabur ni sombong ni duduk di pakaian baru kali. Duduk di kasut baru kali. Dia serupa dengan kita baru baru beli baju baru, kasut baru, jalan kadang-kadang rasa tak kena. Nah. Ha. Pakai je baru harga mahal. Orang tanya selalu, mau beli mana ni? Ha, rasa jalan, eh tak kena apa. Orang tegur apa hari ni? Sebab ke apa? Sebab kita ada pakai hak buruk, hak mu, hak tamada, tamada, latihan-latihan hari ni. Pakai hak baru, berasa katanya, megah lah. Nabi jawab bukan macam tu. Nabi kata kena. Oh, sesungguhnya Allah itu cantik. Cinta kepada kecantikan. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Sebab tu kita pakai pakaian ni lah, walaupun tak baru tapi kena bersih, kena cuci, kena sedap tengok jangan duk pakai hok cara-cara, hok cuma-cuma. Ha, duit ada. Tapi pakai agak lah, masya-Allah. Nampak tawaduk tu jadi doa nah, tak senonoh tak munasabah ha ni tak boleh sebab tu nabi royaknya sebenarnya sifat sombong ialah menolak kebenaran dan memandai hina manusia ha duduk situ maknanya orang dia tak seterima kebenaran orang royak orang beri peringatan kepada dia orang cuik dia hei eh, jangan duk buat lagu ni gini tak molek ni gini tak kena ni. Ya mula lalu, mula pagoh ke. Eh, gini, gini. Apa? Tu maknanya orang tak terima kebenaran. yom ya rap kuam cing. Walaupun dia salah. Tapi dia berasa katanya, dia ni, buat apa-apa kena belakang. Ya kecek apa kena belakang. Ini ha, beringat-beringat. Cek katanya orang tu adalah orang sombong, orang takabur. Tak saya terima kuam cing. Walaupun hak dia duk buat, dia duk berasa katanya kena dah. Hak kena orang royak apa? Ya hak sepatutnya dia ya kena beki hak dia. Tapi dia ya, mayam, tak se beki nak duk bek tu. Ha tu. Nak duk bek tu. Dia katanya orang ni orang takabur. Lepas tu, waramtun nas, orang yang menghina manusia. Tengok orang ni, jadi pelekeh. Tengok pak, eh, salah mana. Ha tu, lagu tu. Che katanya orang dia ada sifat lagu ning duk di dalam hati tak boleh masuk syurga. Sebab syurga ni dia dinden cuci. Tempat cuci, tempat bersih, dia tak terima orang dosa masuk. Sebab tu sebesar biji sawi pun sifat takabur duk ada di dalam hati, tu hai tak boleh masuk syurga. Ini, ha, hadis yang ke berapa dah? Yang ke 4 dah yang kelima an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namam hadis sahih al-Bukhari 290 maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang sentiasa mengacung. Mengacung lagu mana ambil reang orang tu pergi royak kau ni Duk tak lama ambil reng je ni, geoyak kau gitu, tu. Tu orang suka mengacung. Orang tak pandai taruh rahsia. Kalau kecek mudah-mudah eh, dalam keladi. Giruh pak jiu sampai lalu. Orang ada suka mengacung ni kita tak boleh royak gapo-gapo ke dia. Dia sapa lalu dah. Tak sapa setengah je, kita royak ke dia, sapalah selalu. Hmm, Cek tu. Ada kira dah jantan tino serupa belakang. Sebab tu kita kena wi pandai ketik taruh. Dalam hidup kita, dalam dalam otak kita, dalam perut kita. Benar-benar hak kita tak boleh royak. Walaupun kepada orang dekat dengan kita sekalipun. Dia tak sapa masa, tak sapa tepat dan tengok orang tu munasabah tak munasabah. Kita nak pergi royak. Bukan semua kita boleh royak kat orang dah. Apa tah lagi orang yang perangai dia suka mengacung Masya Allah nyoroyak tu kadang-kadang dengan mata, dengan telinga, dengan mulut dia tu Allah Akbar jadi nampak sungguh lah. orang royak tu apa ni seci nyogi royak ni Masya Allah sedepo royak yang tambah kau tu tambah kau ni gim ngacung kau tu ngacung kau ni la ilaha illallah minta lah sangkum kita pakak-pakak beki hidup masing-masing. Nah, yang ini suka mengacung. Akhir sekali yang kene. Ya ada dua belah semua dah. Saya baca ne hari ni. Lepas tu tak tahulah. Kertas ni nak buat kelik ke ataupun nak nak tok sini dulu. Wallah alam. Saya pakai bagi-bagi lalu dah. Nah. Yang kene an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfuhu ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل man ya Rasulullah. الله man من أدرك والديه عند kibar. أحدهما أو كليهما ثم lam يدخل الجنة حديث رواية مسلم نمون نيجيب لمغاتس Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi hidup dia Nabi katanya celakalah dia. Celak kemudian celakalah dia. Kemudian celakalah dia. Nabi tak ada maki tak ni? Nabi nak royak. Sebab apa tu? Boleh wahyu. Baginda ditanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Tengok. Siapa orang tu? Hak Nabi royak tanya celaka, celaka, celaka tiga kali. Nabi bersabda. Nabi jawab kata kena? Ialah orang yang sempat bertemu dengan ibu bapaknya ketika mereka berumur tua atau ber bertemu dengan salah seorang ibu bapaknya tetapi dia durhaka kepada ibu bapak Allah mak pak pera dia yak kecil pera pera pera pera pera boya besar mak pak dia tua durhaka ke mak pak ini ha, kita nak tengok dalam klip orang-orang siya kaliknya buat huduh ke mak pak yang tapa yang gocoh Ambil air jiruh, gom. Pak ni teriak, wih, wih, wih, wih, wih. Tapa pan. Masya Allah. Ha. Lepas tu, supaya saya dek royak tu, yang negeri sia ni tokoh buat buat buat buat buat bo kena igak kena pegang kha thot kham kha thot kham ไม่ได้ตั้งใจครับอารมณ์ชั่ววูบครับขอโทษสังคมด้วยนะครับ tu dah Nabi share eh? nak jadi sangkum sengsan ke dia hincai kepada dia tu patutnya mula raya ah, sahid tu sahid ni bakpo kita kau duk buat tu tak mikir apatah lagi kita sebagai orang Islam Masya Allah tak masuk syurga orang deraka kepada makpok ataupun salah seorang daripada mak ataupun bapak deraka kepada dia Sehingga apa? Menyebabkan dia tidak akan masuk syurga. Boleh jadi mokpok pasang kasar. Boleh jadi mokpok tu lemah lembut. Kita kena ingat molek katanya. Kita tak boleh tergurih perasaan eh, hati ibu bapa sama sekali. Walaupun dia bengih, dia baik kain, dia gapa pun, kita balik kita kena tepih semua Walaupun mai hinduai, mai pocai dengan mak pak, tapi jangan tunjuk perangai tak tak molek depan mak pak. Lepas tu kita pun nak oyak juga, katanya mak pak pun tong mi pun dengan anak-anak Jangan paksa semata, jangan au ใจตัวเอง เอาแต่ใจตัวเอง เอาแต่ความรู้สึก เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลัก tak boleh mak pak pun kena rai juga ความรู้สึก anak-anak bukan katanya dah anak aku aku nak buat apa boleh belaka jangan anak pun ada kuam rusuk kadang-kadang nampak tak suka anak nampak lagi ni mak pak nampak lagi ni tapi balik anak kena ingat molek jangan diraka lepas tu orang yang biasa biasa diraka dah kepada mak pak dulu-dulu kalau mak pak dia ada lah ni yang mati belakang dah lepas kita hak biasa biasa duk diraka kepada mak pak pahnawak lagu mana ziarah kubur dia banyak doa banyak doa banyak minta wi ya Allah taala ampun dosa dia dosa kita lepas tu hak lepas-lepas mari dah wayak kepada Allah aku deraka banyak ya Allah kepada mak pak dan yang aku tahu dah ngaji dah reti dah faham dah apa kau lagu tu kita nak pergi wayak katanya nak pergi kecek di kubur tak boleh nak pergi wayak mak-mak minta maaf dik weh ambo dulu ni buat buat huduh kau nak kecek ke panama lagi dengan kubur orang mati dah tapi doa alhamdulillah minta kepada Allah taala ampun dosa kita dan angkat darajat ampun dosa mak pak kita hak mati balpah mari dah nah, ha, gitulah nah, saya nak baca banyak lagi ni tapi masa habis dah ni pun masa panjang dah nah, 21 minit dah maka sekadar ni lah lepas tu hadis yang ketujuh yang sampai ke 12 harap pergi baca sendiri lepas tu baca sendiri tak tahu Nah, duk rasa yutik. Ambil pak gula-gula-gula buat klik, tak. Tak ada baca. Gitulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.